voll die geile Videosequenz, gell? Oh, okay. Ja, okay, ich bin orange. Das ist gut. Warte mal. Komm her. Hallo. Hallo. Hallo. Ah. Mit Tab kannst du mir zuschauen, glaube ich. Warte mal kurz. Mhm. Ja, mit Tab kannst du sehen, was der andere, wo der andere gut schaut. Und auf jeden Fall mit diesen Gesten möchte ich meine Zuschauer begrüßen zu diesem neuen Spiel. Dieses Mal kein Minecraft oder GTA, sondern mal was ganz anderes. Ping Tool. Genau. Wir sind ein Ping Tool. Ah, ein Ping Tool. Lol, das war der Werwolf. <laughs> Lol. Warte mal, was nehmen wir denn? HG natürlich. Ja, oder? ist eh klar. Ist klar, okay. dass da HG. <laughs> Ja. Okay. Blue, please observe your partners. Natürlich, Quicksilver. Ja, Quicksilver. All-time favorite. So, walk. Eiche Wolke. Also okay, dann warten wir kurz hier auf meine Aufnahme, nämlich nur nicht startet geworden. ja, aber solange ich sie gestartet habe, ist ja alles okay. Ja. Ah, übrigens, es ist ziemlich laut. So. Okay. Also auch an meine äh, Zuschauer herzlich willkommen. Wir spielen mal zur Abwechslung mein Portal. Mhm. Mal was ganz nice. Ja, aber wirklich. Genau. Mit dem Lukas, der steht da drüben. Wink mal, Lukas. Hallo, wo bist du? Hier, an der Scheibe. Andere Richtung. yes. Something unique ja. Da, ja. Hallo. Hallo. Wink, wink, wink, wink. You do know I can't wave back, yeah. right? Okay. So, and now? Ähm, ich fürchte, dass wir da irgendwie um müssen. Und wie genau? Das weiß ich noch nicht genau. Einfach mal springen. Okay, na. <laughs> Hat's funktioniert? Na. <laughs> Kann jemand Blue neu moderieren? <laughs> ja, genau. Geil, ja. Hat er meine, kennt man den Name? Hm, ah. Schauen wir mal. I can only place a portal on a white portalable Ah. Ach. Portale platzieren. Okay, so. Mit, mit, mit der F-Taste. Ja, genau. Ist ja voll geil. Voll Okay. Ja. Ist fein. Blue has now a portal, portal device. Self-contained portals. Please ha. test your device by portaling to that ledge. Portling. So. Wow, voll Koop-mäßig, heute. Genau, voll her. No variance is detected. Hallo. Ja, ich sehe dein, dein Gewinke schon. Ja. Ach, warte mal, jetzt muss ich dir ein Portal machen, schau her. Jetzt kannst du da durchgehen, sechst du das? Hm, wo? Da herum, du musst auf jeden Fall, kommst du da auf irgendwie? Nein, ich, ich hab da so eine Portalfläche. What? Ähm. Jetzt, die muss ich, die, die das war Rode. Ja, warte mal. Jetzt. Äh. Boah voll cool. Voll geil, gell? Ja. Und es wird später aber noch viel schwieriger. Ja, das glaube ich. Button. Mit E nimmst du das, ne? Ja, das ja, sehr Ja, ja. Gut. Ich bin ja nicht neu zu Portal, bloß ich habe nur nicht den Koop-Modus gespielt. Ach, warte mal. Ah, da, ich hab da einen Button. Ja. Ja. Yay, ach warte mal, wir bringen den jetzt so um. Ach warte, den muss ich dir durchgeben. Da nimm, nimm mal ah, neu den Würfel ab. Ja, und ich kann dann da wieder geben. Genau, und dann könnt ihr den auf den Schulter stellen. Hä, voll gut. Sechs das. Boah. Haha. Mega. Das nee, ich hab hier gerade. Irgendeine Portalfläche was, ist. Was passiert noch mit da? Ah, wenn du ah. draufsteigst, dann geht das weg. Ah, was okay. kann ich da vorne irgendwas machen? Nein. Ah, und jetzt musst du genau. Yay, yeah, Yeah. Voll das Team. Was kommt denn der aus da? Ah, jetzt kann ich da umlaufen. und du auch. Ja. Hallo. Was, gehen wir schon wieder? Alter. <laughs> das ist cool. Das kannst du auch machen. Q gedrückt halten. Oder High Five. Genau. Kuh gedrückt halten? Wie das? I <laughs> Voll geil. Das ist cool. Warte, ich, hab nicht, ich, hab, ich hab nicht so vergessen wie du. Das kann schon sein. So plus zwei. That accomplishes something. Kann ich bei Orange eine? Nicht genau. <laughs> Geil. Warte ganz kurz, ganz wichtig. Du musst immer auf das andere tippen, so ganz verrückt, bis der andere einen epileptischen Anfall kriegt, dann einen Counter setzen und dann da eine gehen. Go! Weißt schon. Jetzt werden wir demontiert und dann fallen mhm. wir da oben. Man sieht einfach Dino so richtig so boom, boom voll der Big, <laughs> Big Ding, weißt du schon, wie so. ja, wie, wie in echt schon da, gell? ja, genau. Mhm. Weil du so voll, voll muskulös und boah, ja, ja, ist, und voll klar. fest und. Ja, ja, voll. Ja, ja. <laughs> und du, du hast auch deine Schultern über deinem Kopf. <laughs> ja, genau. So, jetzt geht's weiter. Genau, und jetzt haben wir in dem Raum, den ich vorhin gemeint habe. Die Schakula. Das ist jetzt quasi der Raum, in dem man anfängt und es soll ja dann eigentlich nicht viele Sachen aufgehen, aber ich merke gerade, es gingen viele Sachen auf. Das heißt, wir spielen wahrscheinlich bei mir. Kommen wir mal um, gehen wir mal zu. Fangen wir bei 1 an. 1 ist übrigens dort Rentenliste. Mhm, ja. Teambuilding. Jetzt pass auf, warte, da gibt's irgendwo. Da gehen wir her. Drück mal auf das LED da. Goodbye! Jetzt geht's. da gibt's so voll geile Sachen. Warte, was wollt ihr jetzt machen? Das da. Oh, das, was, was ist denn das? Lol, was, was ist das? Umarmung. Hab die Grund umarmt, oh Gott. Ja. Oh Gott. High five. Yay. Machen wir okay, was. warte mal kurz. Gehen wir weiter, oder? Wir müssen ah, auf der Missionsselektor. Ah, okay. Ja, los geht's. Mhm. Boah, das ist cool bis jetzt. Macht Spaß. Ja. Was mir ein bisschen was anderes ist, einfach nur sinnloses Rumgeballer. Ja, genau, eben. <laughs> Sonst dann in GTA einfach scheiße Bullen und so weiter, voll durchgebracht. Mhm. Interessant. This Hold tab to partner view. Du musst mir kurz tab drücken. Ja, mach ich. Hab ich schon. Genau. Und jetzt mache ich das so, Boah, schauen, dann ich cool. du durchgehen. Oh, warte. Ah. Ehrlich gesagt weiß ich nicht einmal, was wir machen müssen, aber ich glaube, wir haben uns jetzt getrappt da herin. Fast. Na, na, da ist nur ein Loch. Warte. Ach, du musst jetzt da hinten auf diese Aufwege. Warte mal, wo ist denn das? Da auf diese du musst da Aufwege. Ah, richtig, genau, stimmt. Und jetzt musst du ein Portal machen. Ein gelbes Portal da bei der Fläche. Da kann ich das Genau, doch. das kannst du durch. Yeah. Cool. Und schau her, da oben ist ein Detektor. Geh nochmal zurück. Da müssen beide Dosen. Schau, wenn ich jetzt da weggeht gehe, dass wir schnell Zeiten gehen und geh nur du hin. Siehst du das? Dann geht nur deins, wird aktiviert und jetzt gehe ich auch her und dann haben beide da. Ach so. So werden zu sein. Die Gießen sind witzig. Ja. Lukas, kommst du? das <laughs> ist richtig ätzend irgendwie. Ja. Wirklich da, da, da, da, da, da, da. Und ich so, hä, wo, wo jetzt, genau. wo? <laughs> Und ich finde die Zeichnungen, also ich habe gerade so eine Explosionszeichnung von dir, die, von Atlas, also das bist du, ich weiß nicht mehr, wie ich heiße. Mhm, ähm, ich habe auch eine von mir. Genau. Die haben so richtig cool irgendwie. Mhm. Also ich hier ehrlich gesagt, ich hier nie zu. Neben mein Portal oversetten. Ah. Äh, was okay, muss ich denn sitzen? Rautsch, gell? Ja, genau. Ach ja, stimmt, jetzt kann ich da einfach durchgehen. Genau. Cool. Jetzt gehen wir weiter. Schon jetzt detektet der. Genau. Ah, jetzt ja, genau. detektet der uns nacheinander. Genau. Finde ich voll Geld macht. Ah, und ich glaube, da müssen wir jetzt beide gleichzeitig drucken, oder wie das war. I aktiviere irgendwas mit Ach, Zeit. Genau, Timer. Und du musst, äh, ja, ja, den lassen wir jetzt mal ablaufen. Gehen wir du da um, ne? zu dem da. Und setzt da Portale. Also da, da hinten hier. Und hinter die. Mhm. Also quasi da hinten hier. Und dann die haben wir gleichzeitig anfangen, dann laufen wir durch und müssen wir alle vier Knöpfe gleichzeitig gedruckt haben oh. innerhalb vom Timer, weißt Okay, du gibst... Ah, na, da ist der Boy. Ah, den genau. müssen wir auf, der, auf ist der Boy in Austausch Genau. Hast du es verstanden? Ja, ja. ja, haben wir eh schon gemacht. Alle vier Knöpfe, genau. Alle vier Knöpfe in Time-Drucker mhm. und dann Und die Story dazu ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber auf die hat natürlich immer Peabody Horse genau. Genau, jetzt habe ich die dir. Aber auf die her irgendwie nie. Mhm. Es geht irgendwie darum, dass sie uns halt wieder testet als Testperson und so weiter und dann. Mhm. Aber jetzt warten wir mal, wie der Song. Das nächste. Möchtest du mich verbrennen? <laughs> glaube, das nächste Rätsel lösen wir in der nächsten Folge. Meinst Bist du der gleiche okay. Eigentlich ah. nicht, weil ich das einfach so in Teile schneide. Ich mache dann nicht jetzt mehr Abmoderation ein, ehrlich gesagt. <laughs> ich muss aber Abmoderation einmachen. Warum? Ich weiß nicht. Genau, wir, wir, wir lösen jetzt das Rätsel einmal nebenbei. Weil wir genau. so cool sind. Also, genau, wenn wir das voll drauf haben. Genau. Ja, okay, dann machen wir jetzt da einfach schnell einen Cut. Eine, wie lange nehmen wir den überhaupt schon auf? 10 äh, Minuten. Äh, 10 Minuten, ja. Das reicht für Portal. Ja, okay, dann machen wir da. Obacht an Turrets übrigens irgendwo, gell? Ja. Ich darf doch schnell weg, halt, gehen. hier nichts. Na, okay, passt schon. Okay. Okay, ah. dann machen wir da schnell einen Cut einer und genau. vielleicht geht's dann in der nächsten Folge weiter. Genau. Also, tschüss.